ka San ba talaga ako patungo? Di ba nasimulan pero tanaw ko na ang dulo mm. Parang wala namang nagawang tama Puro na lamang sila pag-unawa Dami pang kulang at tinalalaman Meron namang ibang karapat-dapat Ngunit sa aking paghimbing lang balak magising May biyayang dumating At ang sabi niya ay Ituloy mo lang, ituloy mo lang Magsulat ka lang Isa puso mo tipahayag Ang iyong kinaadman Huwag na wag kang matakot O magduda Balang araw masisilaw Ang mundo sa iyong likha ah. música

panaginip Kung man ako daling alon Muling babangon sa hiyo Magsulat ka lang, isa puso mo't ipahayag ang iyong kinaadman Huwag na huwag kang matakot o magduda Balang araw masisilaw ang mundo sa iyong likha ah.